na farko jahili gabiyi balid ahmaq eh, fasi a ah, safi wannan duk sunansa ne domin wa'annan siffofi gaba ɗaya ya tattara da shi a cikin wannan halinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa wayanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci a daidai wannan gabar muna yi wa sallama kowa sallama ta addinin musulunci ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, alhamdulillah bayan godiya ga Allah yan uwa karatu ne wanda na so na yi fashin bakke a kansa a gaggauce ah, sako da kuma kalubalantar wani fajiri babban jaki kuma jahili ne a jahilcin ma ya kai intaha tataccen jahili ne gabiyi ne kamar yadda larabawa suke cewa balidi ne kuma balid safihi ne ahmak wannan duk sunayensa ne na farko jahili gabiyi balid ahmak Eh, fasi a eh, safi wannan duk sunansa ne domin wa'annan siffofi gaba ɗaya ya tattara da shi a cikin wannan halinsa na farko wannan mutumin ba don komai ne ba a yin magana a kansa saboda yana da larura na hauka wanda an tabbatar da shi shi yana da taɓaɓɓen hankali yana da ɗan ƙarancin hankali ya kamata a yi gaggawa a kai sa dawano saboda hankali ba bai ishe shi ba shi yasa yana yin rashin kunyansa da abubuwan da yake wallahi duk hankali ne ba shi da shi so ko yana da hankali ko ba shi da hankali mu dai abin da muke bukata in dai har yana ƙalubalantar wa'insu mutane na ji yana cewa a kirin sufaye musamman ma a aƙidar 'yan ɗarika a ce ta kafirci sun mai da kaza kaza kaza sun mai da shahinansu Allah wayannan abubuwan ba shi ne farkon wanda yake faɗa wannan maganar ba ‘yan izala manya-manya wanda suka gabace sa kama daga na yanzu wayansu da su ba su yin magana ma amma sun kudurta wayannan abubuwa a cikin zukatansu suna jin tsoron kada su fito su bayyana wannan maganar ko kuma ra'ayin wannan abin da suke zuciyarsu saboda a kalubalance su a yi musu raddi wannan kadai suke jin tsoro da yake shi wawa ne ba shi da hankali bai san abin da yake yi ba shi yasa yake fitowa yana yin wannan haukar nasa to abin da muke bukata inda addini ake bukata in kuma gaskiya ake so a samu wannan a cikin wannan al'amarin na ji yake ce mana wai a ah, shehinnansu in ba aƙidar kafirci ba ba abin da suke koyarwa kaza kaza kaza kaza kaza ai ba akidar kafirci ai mun san cewar babu wani zunubi babu wani zunubi a doron ka tambaye shi menene wani zunubi ne wanda ba shi da shi ba wanda ya fi shi wanda ba wanda ba ba shi da girma wanda yake da girma a cikin musulunci sai ake ce ma keke kai wa Allah shirka shine ƙarshen zunubi a cikin musulunci ai mun sani shirka kai wa Allah abota ko kuma ka haɗa Allah da wani halitta wannan shine ƙarshen shirka a cikin musulunci amma da yake su ba su sani ba abubuwan da ya kunsa a cikin gidansu musamman ma littattafan ibnu taimiyya da ya rubuta idan zan iya lissafa maka abubuwa na shirka na kaɗai wanda ya yi akan Allah ma wallahi baka isa ka fitar da shi a cikin wannan hanyar ba ko ko wannan halin ba abubuwa ne wanda la tuhsa wala tu'at ba za a iya ma kirga shi ba na shirka da kuma na kafirci musamman littafinsa ɗayan da ya rubuta shi nan sharhu hadisi imran wallahi wannan littafin duk duniyar wahabiyawa suna ji ai suna ji muna karanta shi muna yin bayani a kansa amma ba su taɓa nuna wa duniyar wannan littafin suna su nuna cewar wani littafin ga halin da yake ciki ba amma wajen zanni da kuma wajen raina wa mutane hankali sai su zo su ce wa mutane ai yan tarika suna koyar da akida ta kafirce dan Allah dan annabi abin da yake cikin wannan littafin sharhu hadisi imran ka sani ibnu taymiya shi yace fa akwai waɗansu abubuwa wanda ya haɗu da Allah Allah ya ce la wahdahu la sharika lahu kuma ibnu taymiya yake ce mana akwai abubuwa wanda ya kasance na tashrik at-tashrik wanda kwata-kwata ma yace wannan tashriqin nan mutlaki ne fa yake nunawa haka yake cewa da Allah da wayansu halittunsa Allah na duk duniya fa nake magana in dai dan gaskiya kuke yin addinin ku in da gaske kuke yin musuluncin in ibnu taymiya bai rubuta wannan littafin ba ko kuma bai faɗi wannan maganar ba ku fito ku cewa ko kuma ku nuna wa duniyar wannan maganar ba haka take ba amma ku kuna da kafirci karara ko dan an rufe baki an zauna ana jin kunyan wayansu daga cikin ku shi yasa har yunwan ku ya mutu kuke cewa wayansu mutane wai su kafirai suna da akida ta kafirci suna da kaza kaza wallahi billahi alazim ina rantse muku wani ɗan izala bai isa ya ce min wai wani su wa'insu mutane suna da aƙida na kafirci alhalin wannan aƙidar da yake dangara musu a zanni ne yake musu wa'insu karamomi ko kuma wa'insu abubuwa a cikin gidajensu ma dubunnai suke da shi wanda sun yi iddi'a'i a kansu wa'innan waliyan Allah malamin su ibnu qayyim al-jawziya yake ce mana karamatul awliya'i min mu'jizatil anbiya'i wa'annan karamomi da ɗaiɗaiku da yake da suke da su da suke fakewa suke cewa wa'ancin malaman malaman shirka alhalin su akwai ma wanda suke magana da Allah magana da Allah fa a gidansu akwai malaman da suke magana da Allah direct mubasharatan kuma akwai wanda suke leƙa lauhul mahfuz su gani abin da yake cikinsa su yi istinzali na ilimi su ɗauko wa'yansu ilimi daga cikin lauhul mahfuz eh? kuma su gaya wa mutane abubuwan da nan gaba zai faru akwai abubuwa ire-iren wa'annan abubuwan a gidajensu ba za a ma irga su amma ba za ka taba jin wani ɗan izala ya fito ya ƙalubalance wa'annan maganar ba me yasa wannan wani irin hauka ne ai ya kamata yan uwa ku waye ku kasance wayayyu ku yan ɗari kafa hujjojin a cike yake fa a hannunku wallahi billahi labi ni kadai yaro na san cewar ni ba komai bane a cikin ɗarika amma ni wannan in na zauna da wani dan izala bai isa ya ce min aƙidarsa da yake koyarwa yana da inganci ba yana da akida ta fana inar. ko kuma akida ta wuta za ta ƙare hm? akida da ta saba ta saba wa qur'ani da nassi na hadisi kuma malaman ku da kansu sun yi ikrari sun yi ikrari akan cewar wannan akidar tana nan a cikin gidansu tana nan me yasa to ba za ku fito ku ce wannan akidar ta saba wa sunnar ma'aiki ba me yasa ba kuna da shi ba ai kwanakin baya daurawa ma ya fito yayi yi wannan maganar ibnu taymiya ya saba wa ijma'i kusan wajaje talatin da wani abu har da yake da wannan matsalar na fana'un nar ko kuma na fana'in nar amma ba a fito a yi magana a kansa kuma a buya ta wani labule sai a zagi wa'insu malaman mutane sai a zagi manya-manyan shehinai da yake ku ba ku da tarbiyya yan rashin kunya ne da kuma ba ku da wannan insafin da kuma wa'annan tarbiyyan da ake koyawa na ahalus suf ahalus suf wa zuhud walwar wa tawado ba ku da wannan shi kawai ku kamar kuke ganin cewar kowa ma kun raina shi kowa kun raina kowa in ba kowa babu damar karshen ɗan izala shine rashin kunya shi yana ganin cewar ai ba wanda yake da girma ya girmama waninsa in ba Allah ba shi kowa ba shi da wannan girman ba shi da wannan darajan shi yasa ai ko a janabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuna ganin suna yin tatawul suna yin rashin kunya su gaya duk abin da suka ga dama a cikin wannan janabi to me yasa ba za a yi magana a kansu me yasa in wa'ansu sun fito sun yi magana a kansu sai a nuna cewar ai an zage su an yi kaza su din yaban mutane suke yi yanzu wannan shi jahilin da nake ganin nan jahili gabiye fasikin nan da nake ganin sa yadda yake zagin malamai al'ulama warasatul anbiya wa'annan wai yake cewa su wa'annan yake zagin to wannan shi a matsayin me yake dan Allah dan annabi shi wannan mutumin wannan jahilin baffar kotoro kowa ya sunansa ya je ya dauki wani littafin na gidansu na Ibn Taymiyyah Sharh Hadisi Imran nan ya je ni saboda ba zan ce ma shi wannan a zo a yi muƙabala a shi ba saboda ba shi da wannan ba shi da wannan ahaliya na wannan muƙabalar saboda ba shi da insafi ba shi da tarbiyya ba shi da wannan kimar da za a yi muƙabala da shi saboda kwata-kwata hali na da'awa hali na mufti bai dauka ba ya kamata ya je ya karanta adabul futiya menene adab menene ah, menene ladabi wanda yake yin malami wanda yake yin fatawa ko kuma malami mai karantarwa mai wani ladabi yake da shi wa'yansu lafuzuka ne zai yi amfani da shi wajen yi wa mutane magana ya kamata ya je ya koya saboda wannan har yanzu bai ma kai a ajiye shi a matsayin firamare a cikin ilimin addini ba me yasa Najeriya ta kasance irin haka a Najeriya a ƙasar da ake da addini kowa ya yi da'awa yadda yake so ai mu da kanmu muna muna muke fitowa muke yin wa'annan difa'in wallahi dan batancin wa'annan ya kai intaha sun kai intaha amma insha Allahu daga ba daga hankali hankali kowa zai gane su kowa da yake shi baya ragawa kowa har na gidansu din ma baya ragawa yana yi musu rashin kunya to wannan bai dame mu ba wannan ta shafe ku ne mu kada ka kuskura ka taba shahinai mu wallahi idan ba haka ba zan fito zan nuna wa duniyar cewar kai jahili ne kuma wawa ne kai kuma mahaukaci ne a duniya wallahi zan nuna wa duniya zan fara bibiyanka babban jahili ne da kuma babban fasiki ne a cikin ilimi ina wani, wani ahaliya kake da shi na da'awa yadda nake jinka yadda nake jinka kai wannan a kula da kai an ba larura ba wannan kai wannan ai ɓata lokaci ne ɓata lokaci ne ɓata data da kuma bata lokaci ire-iren ku wai a ƙasa suke hutuwa suke yin magana jaki yayi magana jakuna su saurare shi wallahi wannan na tabbatar a cikin dabbobi ma in ba dabbar da ya kasance a kanut da ake cewa wanda ba shi da kwata-kwata hankali irin ma cikin ah, tinkiyoyi da kuma akuyoyi ma wanda ba su san girman magabata ba in ba ah, manyan su wallahi ba za su kula su ba ba za a kula ire-iren wayannan ba don haka yan uwa lalle lalle lalle lalle a yi hankali ire-iren wayannan ta gari saboda ya kamata ya je ya nu ya je ya duba littafin malamin su da yake tutiyar ko kuma yana da'awa cewa shi a shi shehul Islam Ibn taimiyya kaza kaza ya je ya duba wani littafin sa sharhu Hadisi Imran dan Allah ya je ya fara tun farkon sa zuwa karshen sa anan zai gane cewa babban mushiriki babban mushriki wanda ya saba wa tauhidi na magabata na ahlus sunna ya saba wa tauhidin Allah wallahi ana ce mana la sharika lahu ana ce mana at-tashriku billahi Kufrun kuma shi yake ce mana akwai wa'insu abubuwa da ya kasance yana da ni da Allah akwai wa'insu halittu da suka kasance daidai da Allah to wannan wani irin akida ce ire-iren wa'annan akidodin akwai a gidanku ku in kun ga dama za ku ga Allah ku yi magana da Allah direct in kun ga dama ku gani lahul mafuz ku ga a cikin saman abubuwan da yake ciki ku ɗauki ilimi ku gaya wa mutane ku gaya wa mutane abun nan gaba zai faru duk a littattafanku ku yi da'awar wa'annan abubuwan ku yi da'awar ganin ma'aiki yadda lokacin da kuke so lokacin da kuka ga dama ku ɗauki ilimi a wajensa har ba ma'aikin ba har hatta shi malamin ku ibnu taymiyan ai da'awar cewar almajiransa ma bayan mutuwansa ana gani suna ganinsa su ɗauki ilimi daga wajensa to wannan shi annabin ko annabi an ce ai ku kun annabi ma ba ku yarda cewa bayan sa ana daukan ilimi a wajensa ba ko ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba ku yarda cewa bayan rasuwansa ana daukan ilimi daga wajensa ba amma shi ga wannan gardin jahili gardin wannan malamin kunnan wai shi bayan ai ya rasu ana daukan ilimi a wajensa ai malamai in ba za su yi magana ba malaman namu su daman ba ma a haliyinsu bane su kula da ku ire-iren wa'annan karnukan amma mu da yake kasance mu muna daidai da ku wallahi za mu fito mu faɗi duk abin da yake yake dauke da su a cikin wannan abubuwan da kuke yi duk abin da kuke da su duk abin da kuka zo da shi wallahi za mu tafi da ku in rashin kunya ne mun san yadda ake yin sa in ilimi ne daman mu gidansa ne mu zo mu koya muku abin da baku taba taɓa zata ba abin da baku taba sani ba don haka mu ba za mu ce a je a kai ku kara ko kuma a je wannan in an ga dama a kai ka in ba a ga dama a kai ka ba a kai ka ba wannan bai shafe mu ba amma in dai kana nufin kafirci da kuma shirka ne kake so ka shiga gidanka ka shiga madrasanka a cikinka a cikin gidanka akwai abubuwa boyayyu akwai abubuwa manya-manya na kafirci ya kamata ka fito ka fara challenge din wa'annan abubuwan ko kuma ka fara fitowa ka musuluntar wa'annan abubuwan tukun ka zo ka yi wa wayansu mutane tuhuma don haka wannan shine abin da nake so na gaya wannan takaitaccen sako ne ina so in fayyace masa wayannan abubuwan da bai sani ba ya kamata da gaggawa ya je ya nubi ya je ya dubi wayannan littattafan da gaggawa fa inda da gaske kake yi in kana neman shirka wanda ake koyawa a cikin doron kasa to farkonsa ibnu taymiya ne shi ya kawo da wannan akidar sasa ka je ka koyi nasa ka koya wa mutane ka ce ga ibnu taymiya ma ya koyar da shirka ga ibnu taymiya a cikin littafin littafinsa sharh hadisi mana ya faɗi kaza ya faɗi kaza in bayan ka biye sa ai mu ba mu ma ba mu ne ma ba mu ne farkon wanda muka ce ibnu taymiya yana da akida na kafirci ko kuma yana da akida wanda ya saba wa ahlus sunna ba ko kuma yana da akida wanda ya saba wa ijma'i ba malamai ne irin su ibnu hajar al-asqalani eh wayannan malamai irin su badruddin az-zarkashi wayannan ne fa suka yi masa raddi akan wannan akidar tasa su suke cewa wannan akidar ibnu taymiya ta saba wa ijma'i akida ce wanda ta saba wa na la ilaha illallah ba mu ba malamai tun zamanin sa karni 700 kusan 800 aka faɗi wannan maganar ba da mu aka fara ba ya kamata ku je ku bibiyi wa'annan abubuwan ku je ku bibiyi wa'annan abubuwan salaf da kuke cewa wai ku 'yan salafiya kaza kaza wani irin salaf ne salaf na ibnu taymiya ko amma salaf dai na ibnu taymiya ba salaf na ma'aiki ba ko kuma ba salaf na sahaba ba ba salaf na wanda muka sani na malamai na gaskiya ba salaf ne na ibnu taymiya wannan shine salaf ɗinku mu mun gane ku eh salaf na ibnu taymiya to ibnu taymiya shin salaf salafiyan da yake da'awar da cewar shi ko kuma sunniyansa da yake da'awar gaskiya ne ta inganta ne wannan shine tambaya na farko da za mu yi muku don haka yan uwa wannan shine fashin baki da nake so na yau wannan jakin jahilin gabiyi balid safi ahmak ya kamata ya je ya koyi wa'annan darussukan ya koyi wa'annan ma'alumat kafin ya ce wa wa'yansu mutane suna da akida kaza kaza ko kuma suna da akida na kafirci kaza kaza ya je ya duba wa'annan ya je ya gangara ya samu wa'annan abubuwan tukun ya zo ya gaya wa mutane magana don haka in ɗacin magana ne kuke da su ko kuma in ɗacin magana kuka da da shi wallahi za mu tafi da kai daidai daidai za mu tafi da ku duk wani ɗan iska wanda yake yawo a social media duk wani ɗan rashin kunya da yake yawo a social media wallahi za mu tafi daidai da shi daidai za mu tafi da shi wannan shine abin da zake so na gaya kada ku cewar kamar na fusata ko kuma kamar na yi fushi fushin ma na saboda ire-iren wa'annan abubuwan me yasa muke saboda rashin magana da kuma rashin kulawa shi yasa har wuyansu ya yi kauri kamar suna ganin cewar abubuwa na eh, na gaskiya ko kuma abubuwa na birgewa ne suke faɗa alhalin cewar su da kansu ma ƙarya ne yuharrifuna kalima an mawadi'ihi suna canza kalimomin mutane malamai to mu fara daga ibnu taymiyan mu gangaro mu zo da shi saboda ku shi ne kun yadda da shi ku ne shehul islam dinsa ku ne annabin shi ne annabin ku ko huwa fi rutbatin nabiyina fa'alam hakaza akhbara nabiyyu tihami haka kuka ce a cikin ukuru durriya fi a bin ani bitaymi ku zo da wannan abubuwan gaba ɗaya zamu yi magana akan sa wannan ne karshen fakin baki da nake so yi. wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi